willkommen zu einem neuen Video. Hallo Blinks. Heute möchten wir uns die Solo-Stage von Lisa. Lisa, genau, Lisa angucken. Und eigentlich wollte ich keine Videos von Konzerten anschauen, weil äh, ich am 24. Mai mit Gildi, Grüße an ihn, zum Berlin-Konzert gehe. Ja. Aber voll viele haben vorgeschlagen, dass ich das gucken soll. Lisa mit dem Lied Swalla von Jason Derulo. Kennst du ja, ne? Das Lied Swalla la So, lass uns starten. Ich bin so gespannt. Weil Lisa ist ja eine sehr gute Tänzerin, ne? Eine der besten. Ja. Da ist sie. Slay your money. Was die Art ist voll schön. Wow. <laughs> oh. Ich würde auch so schreien, ey. Oh. Geil, ne? Krass. Oh mein Gott. Ihr Lachen ist süß. Oh. oh mein Gott, Lisa. Hey, geile Choreografie. Wow. Voll heiß vor allem. Lisa Manogan. Ja. Reicht nicht schlecht. Also ich finde, das war echt mega geil. Ich bin jetzt gerade so, boah, ich weiß nicht. <laughs> Ich weiß nicht, ob ich das aushalten kann, wenn Lisa das vor mir so tanzen würde. Ich bin auch gespannt, ob sie das auch äh, in Berlin performen wird, weil die bringen ja ein neues Album raus. Ich denke vielleicht, dass sie dann diese Solo-Stages vielleicht ersetzen werden. Aber wenn sie tanzt, was ich hoffe, <laughs> ist bestimmt geil. <laughs> Ich glaube, die wird es trotzdem machen. Jenny wird ja auch wahrscheinlich solo performen. Ja. Dann werden die anderen ja wohl auch was der solo machen. Mhm. Cool. Ich habe jetzt Ticket. Ich freue mich schon sehr drauf. Blinks. Ich bin gespannt, wie viele Blinks dort sein werden. Wer ist denn weiß von Blackpink? Jenny und Lisa. Hm, Jenny und Lisa. Meine ist Rosie. Aber Leute, ich werde ihn überreden, äh, auf das Konzert zu kommen, damit der Blackpink nicht verpassen. <laughs> ja, falls euch das Video gefallen hat, liken bitte, subscribe und falls ihr ein paar Vorschläge habt, was ich mir angucken kann, so voll im Konzert noch so, damit ich so oh, hyped werde, noch mehr hyped. Äh, schreibt es gerne in den Kommentaren. Würde mich sehr freuen. Dann sagen wir Tschüss.